одоо яг одоо бид нар төвшөө байлаа хоёрыг пранклах гэж байна. Тэгээд найруулагчтай хавьлдаа дараагийн багийн зарим хүмүүс мдэг байгаа. Тэгэхээр одоо тэр хоёрын маргалддаг гэр бүлийн сцен явж байгаа. Тэрэн дээр нь би гуравдагч одоо мдэг байхад нь гурав дахь хүн болж хэрэлдэж орж ирнэ. Тэгээд явуулахыг харъя. Одоо явах гэж байна. Цаг чи 2 3 газар балтай араад нийлээд микро тавьсан баг шин. Дооч. Дооч. Дооч. Дооч. Нэг хойд юус авсан дуу байхгүй тэгээ буус юм. За бэлэн гинэ. За миний хонгороо чи гар. Чи хаана ирсэн? За тоор дэ баг алва. За төшкөө юугаа барьчих. За рэг давлаа шүү хой. Цаатлын хоёр. болооч. Аа? Ой юу вэ? Юу вэ? Аа? Намайг ингэж ор гэж хэлсэн шүү дээ. Юу вэ? Юу вэ? Ой ой. Иний төрөд юм. Яа яа. Яа юу ч хамгийн маш хатаа. Браво юм аа. Браво шүү. Яа. Бич тийм нүгэрч. яг аль нь руу анхаарах хэрэгтэй байна. Би ингээд ирлэгсэн шатгүй байна. Яг орц би ирлэгсэн. Чигээр ихнэр хурамч ихнэр хоёр нь хоёр талаас нь алгачихсан. Хоёр ихнэртэй хуйлаад худлаа юм. цаас тэгээдсэн гэж минь ингээд би нөгөөдөө явах гэж байгаа юм даа гэсэн үг цаас явах. Ахаа би шаа нөгөө юм явах. Ачрагс барагтай. Чаас нөгөө юу ч ойлгохгүй. Биднес гарч ирчихээс бороо гэлцсэн юм байна. Ос гарч ирчихээд юу ус юу ус гэдэг юм байна. Тэр юм дөхтэй. Оо ¡Piso!